So, let's go kita play videonya. Oke. Okay. Jangan lupa di subscribe guys channel Viral Malaya. Seorang individu berkongsi aksi merbahaya sekumpulan mak rempit di atas mat lebuh raya sehingga hampir menyebabkan kemalangan dengan sebuah motosikal lain. Okay. Siapa sangka rider tersebut sempat memperlahankan motornya lantas menegur dan memukul mak rempit berkenaan. Orang ramai meninggalkan pelbagai respon tentang video tersebut. Okey. Oke, ini trek-trekan ya. Mak rempit tu apa guys? Mak rempit tu. Oh, ini tak boleh, kau dah belai. Eh, yang pakai mobil juga. Wo. Wo. Wo. Ih. Ada ni kan dia ni. Jangan. Dan dekat kau kau. Nama apa? Ya, weh, mana nama apa? Ada seluruh tu ayah nak rekam ah. Oke. Woi, beda beda motor itu ya. Kaplu gitu. Oke, okay, so tadi itu ya mantra matrempit itu orang yang trek-trekkan. Apa sih namanya istilahnya? Eh, miring, guys. Ye. Yeah. Enggak asik dong. apa namanya ya matrempit tuh kalau di Indonesia apa sih orang yang uh, mungkin trek trek apa ya uh, anak jalanan mungkin kalau di Indonesia saya kurang paham juga kalau matrempit di sana itu tapi kalau trek-trekan itu biasanya anak jalanan atau geng motor mungkin seperti itu I don't know kan oke okay, kita tengok video yang selanjutnya guys di sini reaksi kucing terkejut bila tengok tuan bergaduh raih sampai 4 juta tontonan Woo! oke okay, langsung saja kita play videonya let's go oke okay, saya ini mencari eh, hal-hal uh, hal -hal viral di 2022 guys di awal Januari ini ya kita tengok seorang gadis berkongsi respon kucingnya Lucu yang kelihatan begitu terkejut suatu mendengar pergaduhan di antara sepasang suami isteri muka cuak kucing tersebut yang seakan terkejut <sighs> dengan situasi yang berlaku meraih pelbagai reaksi dia daripada ingat orang dia ramai paling gangster rupanya ada lagi <laughs> aduh pecah perut tengok gila okey betul lah jangan buat macam tu nanti lagi <laughs> ya Allah kucing kayak gitu guys gimana ya Allah bukan cuman kucing kita aja gitu kita aja pasti kaget gitu kan dengarnya ini kucing sampai Aduh. <laughs> Kejap. Ni yang record siapa? Oh my god. Ya Allah. Tu kan sedih kucingnya guys Apalah bergaduh macam tu Tak payahlah Memang adalah Sikit-sikit dalam keluarga tu bergaduh Tapi tak payah macam tu Sadar, sadar Masa awal-awal jumpa macam mana eh? Masa awal-awal jumpa sayang Setelah lama menikah Dibuang <laughs> tetap sayangkan isteri dan anak-anak kita tetap sayangkan suami macam tu sebab apa kita berjuang daripada awal tau kita nak menikah tu bukan hal mudah tau kita berjuang tu nak melamar nak apa ingatlah macam tu perangai bagus okey perangai jelek tu tak payahlah kita anggap macam tu lah kita semua ni ada kekurangan laki-laki ada kekurangan perempuan ada kekurangan suami ada kekurangan isteri ada kekurangan tapi tak payah kita gaduhkan kekurangan tu tapi yang kita tengok adalah hmm kelebihan daripada suami kita, kelebihan daripada isteri kita. Macam itulah. Isteri senantiasa memasak buat suami. Isteri senantiasa merawat anak-anak kita. Isteri senantiasa apa ya, mengerjakan rumah macam tu, bersih-bersih rumah dan lain sebagainya. Suami cari kerja, cari makan eh, cari nafkah macam tu. So, okey kan? Tapi isteri tu lagi penat daripada suami. Tahu? Tahu tak? Tak kan? Ha, suami kalau nak tahu ha, Duduk kat rumah Bersih rumah semua tu Lepas tu rasakan Jaga anak dan semua Itulah yang dirasakan isteri-isteri kita Macam tu Okay di sini ada juga video guys Lagi viral juga ini di Malaysia Iaitu bila suami tak sedar Tertinggal isteri lepas isi minyak Tengok dah sisi isteri lepas tu <laughs> Ada macam ni Ya Allah jom kita tengok Okay satu rakaman CCTV Bilahang berjaya merakam gelagat seorang lelaki yang dikatakan tertinggal isterinya di sebuah stesen minyak. Mungkin kerana terlupa, namun reaksi si isteri mengundang tawa di kalangan okay, netizen je. menonton. Mana? Siapa sangka ramai Lah betul tak tengok kiri kanan boleh jalan terus. Tersebut. Ha, sabar je lah. Sampai sekarang kau ada tunggu. Kau ni nak naik motor tu. Ok. Okay, dia ulang. Ah mungkin mungkin dia dia tadi dah rasa untuk dia kan dah pegang tadi kan dia rasa mungkin uh, dah dah dah naik lah macam tu bila hang dah terbiasa main isi minyak berdua dengan anak je lupa pula ada kawan yang tumpang. Oi! <laughs> Aduh, tak tahulah nak cakap apa Macam mana boleh tertinggal macam tu Tapi mungkin ada beberapa guys Macam saya kalau fikiran tak tak sampai mana-mana Fikiran lagi memikirkan sesuatu tu Kalau kita Eh belum naik lagi macam tu Tapi kalau saya biasa tu Isteri saya masih belum tutup pintu mobil Pintu kereta Saya dah jalan Eh <laughs> Ya Allah Tapi kebangetan juga sih Kalau istilahnya istrinya ditinggal gitu kan Aduh jadi kayak aduh gak banget deh istilahnya tertinggal seperti itu Mungkin udah terbiasa berdua gitu kan sama anaknya gitu Tapi istrinya tuh eh kasihan banget sih <laughs> Ya, itulah tadi hal viral yang ada di Malaysia guys So, macam mana menurut kawan-kawan semua Dan komentar daripada netizen-netizen di TikTok dan lain sebagainya Itu memang so, ya, kelakar lah macam tu Memang ada beberapa viral tadi, ada tiga video je Tapi kita memang tengok semua yang memang betul-betul lah uh, ramai peminat Maksudnya ramai penonton, ramai orang juga yang komen macam tu Sehingga kita juga tahu, oh macam ni lah keadaan dia <laughs> Okey, yang pertama tadi pasal mat rempit kan, yang kedua iaitu kucing tadi. Tapi uh, saya nak bagi rate lah untuk yang video pertama ni janganlah macam tu kan. Ah uh, rate dia mungkin <tsk> ah uh, 5 lah. Video ni rate dia 5. <laughs> Sebab tak baik untuk dicontoh Yang kedua uh, Ni muka kucing ya, Kucing lah terbaik lah Saya bagi 10 kucing ni Tapi untuk suami isteri tu saya bagi ah Tak bagilah <laughs> tak baik juga untuk dicontoh macam tu juga dan yang terakhir adalah bila suami tak sadar tertinggal isteri tu saya bagi tujuh lah poin <laughs> Ya Allah, tak tahu lah nak cakap apa lah Okey, terima kasih dah tengok video ini guys Dan apabila teman-teman suka dengan video-video viral yang saya reaction itu Maka teman-teman boleh juga request di Instagram Ataupun dekat kolom komentar So, itu membuat kita terhibur lah macam tu Mau dari mana saja boleh Dari negara mana boleh Dari mana-mana boleh Kalau daripada Malaysia boleh juga nah. Okey, terima kasih dah tengok video ini Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya Dan juga Viral Malaya Dan jangan lupa juga untuk senantiasa melakukan kebaikan kalian walaupun sebesar biji sawi. Bahagia selalu fid dini wa dunia akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.